大家好，我是陈老师。呃，我们今天这一集的单元开始教授我们的一个风水的基本认识。风水它是在不止在华人世界，它其实在现在欧美各地也兴起了。我们了解我们中华民族的风水学，风水学它是一个很特别的学问。为什么呢？风水学它不因人而废，懂我意思吗？它为什么不因因人而废？ 它的坐向它是跟整个环宇宇宙啊星辰是有关系的。你会说，哎，老师你这个太夸张了哦，为什么一间房子跟风水你也扯到了外太空？哦，那老师这样讲好了。月亮它本身有没有个性？月亮本身就是一个星体，它没有个性，它也没有对任何人有所影响，但是它却有了潮汐。潮汐有没有对人有影响？ 有影响，对不对？说日月无情，但是人却在日月之中，所以是说风水它的研究不仅仅关乎一个人的好运跟坏运，而是人跟宇宙之间的关系。那风水怎么学才才能够学得好呢？其实我们心态就有这样的宏观哦。其实风水学它就是跟宇宙之间的关系，所以说有人说蝴蝶效应啊，或者是一些过去未来，它不是那么的玄学。 它是一个比较高深的科学了。那风水分哪一些种类呢？哦，风水其实大概分两大派，我们心中要知道它分两大派，这两大派没有谁比较厉害，因为它都很重要。但是我们学的时候要一步一步来，首先要做知道什么呢？第一个叫做行家派。什么是行家派？就是我们用眼睛去判断它的房子的外形，外面有什么煞，比如说我们常说到了壁刀煞、反攻煞。 哦，或者是小人探头，或者是香炉煞，哦，各种煞都会有的状况之下，这叫做行家。我们可以看到它的形状所引出来的煞，它叫做它做行家。第二种叫做理气。什么是理气？理气的意思就是我们去整理它的一个气流跟来龙去脉的走向。所以理气这个部分，它的派别还蛮多的，比如是说有三合派、三元派。 悬空派、乾坤国宝、七星打劫等等的很多种派别去研究这个理气啊，理气跟行家综合在一起才是一个真正的风水学。所以说没有办法偏重哪一个地方，两个都不能偏废。你不能是说我们今天学理气，然后学的很高深的理气，学的很好，但是我们忽略了什么？忽略了行家，这个不行。任何大师都跟你讲不行。你不看外面这个行很好。 这个都是发财的行，但是你里面随便来，不用理气，这也不行。所以是说，两个地方内外都是必须兼顾的。就像我们的医学，内科、外科都很重要。所以，我们一步一步学，就可以去了解怎么样，透过透过这个风水，透过这个宇宙穹苍的力量，让我们人生过得很更好。好，那我们今天我们先认识什么呢？先认识阳宅。阳宅这个东西跟我们息息相关，它可能。 比我们去研究我们的阴宅，也就是地理，就是所谓的什么，呃，父母要葬在什么地方，长辈要葬什么地方，各位富三代呀，还或是贫三代，这个东西还要来重要？为什么？因为阴宅它的重要性是，我们去影响到它是慢慢发生，但是阳宅你一破到它，它是立即的损伤，这个是很实在的。因为进在跟我们每天住在房子里面，所以说阳宅对我们来说是很重要的。 所以，我们今天来先学习怎么样呢？好，我们要认识阳宅。来，我们阳宅开始喽。首先哈，阳宅我们要先从行家开始看啊。行家跟你现在这个地方初步的介绍，它很深，所以你一定要订阅老师的频道哦，不要吝惜的订阅啊，定期按赞的状况之下，老师才能够在发新的教学的时候，你才能收得到。首先，我们来看如何判断房屋的坐向。房屋坐向这个很多种派别，来，我们一个一个教。 哦，有人是说怎么样呢？他必须要怎么样？以房屋大门，哦，以房屋大门为主，还是以楼下共通铁门为主？这是不是一个争议？各位，你说这是不是一个争议？哦，因为现在呢，像中国地区三四线、三四五线外环线的，他们可能很多都独栋的，哦，那像马来西亚地区也很多是独栋的，啊，或单一间的，那我们就是我们常说的透天厝。但是在港澳台、新加坡。 这种地方很多都是大楼型的、公寓型的。那像欧美，它又是多数又是独栋型的。所以是说，看房子要先看它的基本的形态而去定。哦，不是说每一套方法都用一套方法而用到底，这都都都是没有错的。这不是这个样子哈，我们要看。所以说，到底是以房屋大门为主，还是楼下共通铁门？像公寓，它楼下就有个固定的铁门。 哦，就是大楼型的，哦，就是没有社区的，就单单独栋的，就是我们说的公寓或者小大楼，他们都下的出入玄关，是不是呢？好，来我们来看看哈，来剩下头，答案就是什么呢？最简单的判断就是你阳台朝哪里，相对位置就坐向。你独栋的大部分都是阳台，就是我们大厅面对出去的，就是我们的向方。好，比如说什么呢？比如说像我们的。 的那个公寓，或是我们的大楼，我们所有客厅，客厅大部分都有落地窗或阳台，那个地方朝哪里，好，相对位置就是哪里。比如说，我们拿出我们现在手机嘛，以前以前所有人都要特别去买个指南针，或者钱老师拿个罗盘。哦，你站在站在客厅的中间，哦，拿着你的手机去看，哦，只要 iPhone 应该都有了，哦，iPhone 应该都会有。哎，看这朝哪里，哦，它就是向方，你后面就是坐方。 这个是很重要的哈，这个就知道了。比如说我前我前面是南方，那我后面就是就就是北方，就是坐北朝南。我前面是西方，那后面就是东方。我前面是西南，那后面就东北，那我就坐东北朝西南。哦，这个叫认识哈，这个叫认识。那格局有个五要点是什么呢？坐向之外有一个五要点，五要点就是你要先懂房子为什么要这样子分，什么地方好，什么地方不好，什么地方做得好，什么地方未对未来有影响，五要点要先认识。 啊，也就是什么呢？第一个，左边，你如果是坐南朝北，那你就是背后后面就是你的后后方，前面左边右边哦，是你面对的向方而定的。各位要清楚哦，是你面对的向方而定。你的落地窗如果是朝北，那就是坐南朝北，所以你左边是什么？左边是你面朝北方的时候，左边就是你的青龙边，右边就是你的白虎边。 前面就是你的朱雀方，后面就是你的玄武座，中间就是你的勾城，哦，勾城，勾城是什么？就是你的整个中间的那个屋子的核心，好，所以是说呢，风水上我们就讲到左环右抱才能藏风聚气，像我们左边右边你们抱起来，你才能藏风聚气，好，玄武在后，我们天地有靠，就是我们做东西是稳的，不会说后面越弄。 无论任何状况，你如果讲把房子讲成一个人，你背后看不到状况之下，你如果你背后常常有些奇怪的声音，或者是说哎背后老是一些很烦躁的，那你是不是就不安？因为你看不到，你不安。房子也是一样哦。那前面就是什么呢？前面就是朱雀方，朱雀方是你的前程。你有稳定的靠山，那你比如说靠山像什么呢？像你本职学能，前面就是你的工作。你有本好的本职学能。 你工作才能得到发展，好，这是很重要的。勾层就是明堂，好，明堂我们的大部分是指什么呢？我们的客厅，客厅，所以说这些地方你客厅一定要干净整洁，好，无论任何状况之下，这些都很重要。干净整洁是一个阳宅的基本，做不到这一点，你再好的地方也都没有用，好不好？我们接下去看，一般来讲，我们过去古代所传下来的屋像大概是差不多是长这个样子了，好，就是是说它左右，好，左右别院跟后面，那玄武房跟前面的。 诶，人家说他们说什么斗亭就是道城，啊，闽南话叫道城哈，就是一个晒谷场啊，或者是你的庭院中庭的地方，或者我们正确的屋向哦。那当然，每一个状况，你无论你是不是现在这种结构很少，这叫三合院，这种结构已经很少了。但是我们的精神上还是一样哈，不但是不是说你没有这样，你就不是一个完整的阳宅，不是这个意思哈。来，那接下来我们看了要认识说什么是风水，到讲了那么多。 到底什么是风水？好，老师，你要讲清楚一点。老师，现在讲清楚一点哈。风水就是的之中的风，它就是什么？一个气场的属性的运用。每一个气场它都有它的一个属性。好，比如说像我们接下来讲的阳宅，我们的五行篇就会告诉你，这五行它有各自各自的颜色属性跟带来的影响。说这个气场怎么运用？这个气场的性质是什么？哦，这气场性质是什么？它就是会带来什么样的结果？ 懂我意思吗？同样是液体，水跟硫酸就差很多，都是液体啊，又不是一样。油跟水一样吗？油跟硫酸一样吗？硫酸跟盐盐酸又一样吗？不一样，都是液体，但是它不一样。就算是自来水，喝的水也有软水跟硬水。所以说属性要先懂属性，这也是很重要的。懂了属性，我们在后面应用就很就很顺畅了。在什么是水？哦，水就是气场流动的方式。 每一个气场它怎么流动，就是我们要找找寻出来这些气场配上这个属性带到这个地方，它产生这个结果，这是必然性的，必然性的，了解我意思吗？这些都是必然性的，不会因为你的个性有所差别，它就是到这个方向，到这个气场，它就有这样的结果。所以说风水还是不管你是谁，只要你只有你会不会用，哦，所以我们举个例子来讲。 风水这怎么讲呢？就像自来水送送到水塔，流到家里各个地方，成各个用途的水。所以说风水气场的属性就是很简单。你今天这个水留在家里，你会不会把马桶水拿来煮汤？不会。可是它同样是同样从水塔水出来，跟厨房水用来源是一样的。你不会从马桶里面就水箱里面挖水来煮汤啊？不会啊。你会不会拿洗米的水来洗澡？也不会，对不对？所以是说你一个是一条水管。 它运到不同的地方，它是不是就有不同的用途？而且还是固定的，对不对？你不会真的不会是把马桶的水舀起来，哎，我们今天煮个蛋花汤，那咱这水哪里来的？马桶挖出来，你你喝你你喝得下去吗？哦，不可能。所以说了解这个概念，我们后面学习会比较轻松一点，不会太乱。好，这样我们了解气场变化的属性。讲，先要讲到了就是物象。好，物象是什么？就像一个人外表。 什么是屋想？就是外从外面看，里面看这栋大楼，看你这间房子的感觉。那我们常常看到是说，哎，这个房子哦，它的坐向很好，都是吉立方，哎，外面的环境也很 OK，环境很 OK 哦，就是它的行家派也很 OK 哦，这个前面的有有很好的吉照水，后面很好的靠山哦，杀手方很多很漂亮，可是它不会发财，为什么？因为这房子它破落。什么叫破落？ 就是掉瓷砖啊、掉油漆啦、鞋沟发霉啊，这些东西就是不好的物象。我们就来讲啊，有一个人他学富五居，很聪明，好，他很有才学，很有能力，但是，但是他每天就是穿个破掉掉嘎，嘴巴有流起床有流口水的痕迹，鼻子挂两条鼻涕，眼睛都是眼屎，头发还是蓬蓬松松，像我们的什么潇洒哥一样。 哦，那你这样再有这个才学，你能你能够找到你的机会吗？不能够。所以说，你房子你有没有去好好对待你的房子？屋相就会带动你整个最基本的一个要件，掉瓷砖要不要修？要。油漆掉要不要补？要。三公发霉要不要把它除霉弄干净？要。要不要在外面堆很多杂物？不要。杂物那些东西产生的气绝对不是好气，因为什么？你气体就是乱了嘛，气气就乱了就不好了。 对不对？所以屋相等于一个人外表，好，你一定要整理好你的屋相。屋内就是人的各种器官，就像老师刚才讲到的，你这一条一条一条水本进的屋子，它在不同地方有不同用途。所以说，当我们学到内部格局的时候，我们会慢慢学到理气。啊，理气就是这个气场在这个地方会会有它的影响在，也会影响到相关的器官、相相关的我们家里的某一个成员啊，或者是我们在什么时候会有什么样的问题，哦，像人的各种器官。 所以说，我们来看看实际范例。各位，这个房子里面会不会住发达的人、很有钱的、富贵的？哦，国之栋梁，有可能，有可能没有，但是基本上比较难。为什么？啊，这老师往图是网络上找的哈，不是任何客人的图哈。你看，它也有左边、右边、前面、后面，但是这样子房子它没办法发财。为什么？因为这样子都是杂草，都是破落，都没有什么整理状况之下。 那你我们讲很简单的，人都觉得不好了，财神会不会进去？财神也不会进去，穷神会不会进去？他觉得哎，没人住，哎，那我就适合去做一些做进去住，说财神不来，穷神来，这个房子会不会住发达人？就不会，是不是？那我们看相对的，这个房子会不会住发达人？我们不知道他会发达，这也网络上找的哈，但是老师评断，这个不管他发不发达。 但是他这一定是一个不错的人，为什么？因为他要打理，他要对他自己的房子产生用心，他这个房子住的自然就是不错。那不要说人觉得不错而已，吉利的神、财神、福神看了，哎，这个房子好好啊，这个房子也很用心过他的生活。那对用心生活的人啊，又觉得自己房子跟生活的人，我们要给他帮忙，说财神、福神就进去。 啊，穷神破落神，他觉得哎，这边都整理好好，干干净净的，那他不需要，他不会有这个破落或者是有劫难的问题，那他就会离开。所以基本上你外在就很重要，不像不做好，哦，讲其他都是多的啦。好，接今天我们讲气场的种类，好的辩证。所以，我们一大门打开来看，大门就像什么？当一个嘴巴。我们的我们进到房子那个大门啊，不先先不讲我们楼下的大门。 那放大门就像嘴巴，因为所有打开，你一门一打开，气场就在里面循环了，所以它是一个进气的流流动口，好，所以说嘴巴进气，所以说你老师常常在跟所有的学员跟我们的贵客讲，门口你不要放，不要去堆一大堆鞋子，鞋子什么？你脚上的晦气，不可能香了，每一个人脚都臭的，出去外面工作辛苦回来，你一定不是臭就是酸嘛，完全味完全没味道吗？不可能。 不是人，对不对？一定会有味道。那你怎么样把一打开门，就让外面的晦气直接带着你的鞋的臭味，直接进了你的客厅。那你进去带什么气都不重要，因为先带一半都是晦气。那可是鞋子放哪里？你们一样可以放门外啊，你可以用鞋柜啊，对不对？鞋柜一定要可以关起来的，哦，要可以关起来的鞋柜或是鞋盒，可以把它收起来的，那它就没什么影响了。 各位要记得哈，这个嘴巴，你嘴巴里面都是脏东西，你觉得会给你很健康吗？吃东西不会，阳宅也不会好运。哦，在玄关通道就打开门，有些人设玄关，有些人打开就是到客厅。玄关是呼吸道，但是有没有设玄关，它都会有玄关，为什么？因为门打开，它有个回旋度，你不可能挡住。哦，所以说那个回旋的范围之内也是个玄关，你会在那边穿鞋呀，去干什么的？然后做玄关，就像我们的呼吸道要开始传递气流了。 客厅就像我们肺部，哦，就是把气息去怎么纳这个气，然后再把它输送到各个房间里面去。那很，那所以说客厅就很重要啊，多重要？桌上有没有吃不完的热吃完的热食？哦，我们吃零食、吃饼干、吃饭啊，吃宵夜袋子都哎没吃完，或者吃一半或者吃完没丢掉的热桶的，把它放桌上，会不会有？有的话，你家境就不好。哦，客厅一定要一定要非常的干净，为什么？因为进来的气从这边开始纳一个总轮。 因为每一个人几乎都跟客厅有关系，因为你总是会经过客厅嘛，对不对？那这个地方它会再打到其他地方去的时候，就取决于你的客厅两件事不能做：堆垃圾、杂乱跟睡觉。你要说睡客厅什么关系？睡厅有关系啊，因为你在睡觉的时候，气场该代谢，把坏的排掉，好的吸进去。那你都在客厅睡觉，那你一直不断的排掉你不好的东西，然后就继续在继续在你的这客厅，那当然就是不会好运。说客厅不能拿来睡觉，切记。 要睡觉回房间睡，不要在客厅睡。你在客厅睡觉的会败家运，这是风水的一个基本的逻辑，请各位务必要记住。在大门的对角，好，大门对角为什么是心脏吹动气流的关键呢？等一下我们下一张图就会讲，好，这个也为，原因会讲出来的。那气场停留处，哦，就是你无论你气场怎么流，它都会遇到一个墙壁或坐在一个角度角度，它会在那边做一个回旋，就会产生另外一种的效果。 那就像会影响到我们气流的属性，那就像我们人身上的穴道，好穴道也是神经的地方。首先我们讲气场如何流动啊，各位你看我们南边这个地方哈，它是一个进入进入口哦，在这个地方是一个进入口。你打开门，你一打开门出来，是不是就会有气从这边进来？对不对？气是从这边进来，因为一定的这个是无论你哪间房子，豪宅或是一般宅都一样。 打开来是不是气从斜地方进去？说人家说进门四十五度角是不是财位？是因为为什么它是财位？因为你打开来进去的气如果都是垃圾，那你再怎么带进去都是垃圾的气。假设你这个气的属性本身就是阳宅，你进来磁场就是很好，但是它总会掺杂一些晦气。如果你门口要放邪，一百分就被你剩下三十分。好，所以说为什么气人家说进门四十五度角是明财位，这就是这个原因好吗？那我们都有科学根据的啊。 那你关起门来的时候，你是不是会有另外一个旋？所以你一打开是这个旋，好，关起门来会另外一个旋，这就是我们气场会这样子流动，这个很重要哈，这个很重要。我们一做做人做事，在学习任何学问的时候，我们都要有个逻辑跟根据，好吗？所以说讲到风水就要讲到财位，好，我们今天的先讲一个什么真财位。真财位就是说它是依照两个地方，好，就无论你的宅按照这几个地方，你就要保持干净整洁。 然后可以摆一些在这地方摆一些招财的东西，那它对你的阳宅的财运是有有一点有一定的帮助的。好，来，好，这上面是固定财，好，固定的财位。那我们寻找财位方式有两种，第一个就是以大门为判定的方式，第二个是以房屋坐向为判定。因为这个东西是要看什么呢？是要看有些的门开的方法是比较特殊的，所以说你可以两者这两者你取其一去做就可以了。哦，两者取其一去做。哦，那我们。 怎么去看它的方向呢？哦，你家里都有，D T 都有平面图啊。就算是你没有，你自己手绘出来一个啊，平面图，像这种平面图，那我们就把什么隔开来，隔成九宫格，好，隔九宫格。九宫格这个就是像像老师这边讲的哈，九宫格。那我们先定什么？定开门的地方，有没有？老师刚才讲开门的地方。好，为什么开门跟宅向什么到底什么差别？老师会再提到。好，那我们再谈到提到，假设我们这边开到北方。 我们其他方位是不是就可以推出来了，对不对？我们其他方位就可以推出来了。好，东西南北都可以加出来了。那这个时候哈，我们就可以找到两个明两个真财位，啊，两个真财位，哦，这个真财位就是在会出现的地方。那老师接下来会讲呢，一大门开放它会怎么样呢？你大门坐向哈，先以罗盘朝屋外去看哈，你的那个大门的方向哦。如果你大门是开在北方，那你的真财位。 就在东方跟西南，哦，如果你这你大门开在东北方，就是东南，东方就是西南跟北方，东哦，东南就是西南跟北西南跟东方哈，这个会有重复到的，很正常。那西南在西方，西方在北方跟东南，西北的东方跟南方，好，这是所谓的以大门的开向为主。那有些人为什么？我老师刚刚才有讲到为什么会有？ 说它会有用大门的，有用宅相的分别，因为有些人他们的大的宅相哦，他的阳台是门都常常打开的，气会进来的，然后进气方啊，进气方气会进来的，或是它落地窗不是封死的，哦，常常会跟外面气流都有关系的。这种状况之下，你也可以采用坐向的方法。为什么呢？因为气既然从外面进来，你们没有天天常常开，但是你阳台都一直是开着，啊，那气流就跟你有关系。 从坐向进来的气，就跟你就影响到家里的变化，好，所以说我们要看哈，接下来是房屋坐向。如果你是离宅哈，坐南朝北的，那我们八卦的以后学八卦的时候，我们的风水慢慢都会讲成用宅相来看，但是今天是出街，所以说我们还是用坐向来看。如果你是坐南朝北的，那你的真财位就是南方在东北。如果是你坐西南朝东北，就西南跟东方。 坐西朝东的是西北、东南、南方这三个地方，哦，那如果你是坐西北朝东南，就是西北跟西方；做坎宅的是坐北朝南的是北方跟西南；艮宅是中东北朝西南，你的真财位在东北跟西北。啊，如果你是正宅，你是坐东朝西的，那你的正财位在东方跟西方。如果你是巽宅，坐东南朝西北的，好，那你的正财位在东南跟西南。好，所以说。 我们的真财位呢，它是一个是会有一些固定的啊，在你这个坐向或者大门它是固定的，在你还没有学到很清楚、很验证到你会特别的，我们后面的理气方的一个催财术之前啊，这真财位我们就先把握住，那基本的财路就可以展现到了。那我们后面还有讲到催财位跟牛流年九宫飞星哈，可以参考一下老师。 另外一篇就是在己亥年哈，老师每一年从二零一九年开始，每一年都会讲我们流年的方位，好，那那个地方它就会有不同的一个变化。那这种东西，老师为什么说一式一格局，流年走飞行呢？就是说我们后面学到经的时候，你每一个房间都有一个房间的风水，但是我们现在开始学的时候，我们先以大方向的去看，好，我们先从从简单到到难。但是定要订阅老师的频道。 哦，老师在教课的时候，你才能跟得上，因为有时候你插中间一段，就后面可能就跟不上，就会可能跟不上。好，老师每一次的节目都不会放太长。好，那所以说我们今天呢，哦，我们今天学到的基本上的坐相跟我们的风水的一个概念。那我们有人是说，老师你在财位上招财小法宝就可以放这些哈，聚宝盆啊、玛瑙洞啊，哦，或是铜铜貔貅、铜麒麟啊、貔貅啊，哦，或者是好运道、好事道，哦，或者是一些元宝的造型。 好，这些东西都是一些招财的方法，但是我们还是注意到一句，无论你拿招什么招财小法宝，你很重要的东西就是在于你一定要整洁跟干净，整洁跟干净这个是阳宅必备的。如果你不整洁不干净，那再好运都跟你没有关系。好，以上是我们今天的教学内容哈。那亲爱各位啊，你要订阅我们的频道，老师在后面所教学的风水。 啊，还有我们的一些命学的教学，你才能跟得到。我是陈老师，好，感谢您今天的收看，好，希望能够继续的收看我们其他节目，谢谢您。